Σοφία, δεν φτά. Τσιπ καλά είμαι. Τσιπ καλά σημαίνει στα ποντιακά πολύ καλά. Η λέξη τσιπ προέρχεται από την τουρκική τσιπ, που σημαίνει πολύ. Ε, τα τσίπ βέβαια είναι άσχετα. Να σα πω ότι βρισκόμαστε και στο κινηματοθέατρο το Αριστοτέλων που έχει πάρα πολλέ παραστάσει. Ε, ο Θεέμου με τον Γρηγόρη Βαλτινό και την Καταρίνα Διδασκάλου και πολύ καλέ παιδικέ παραστάσει. Μόνιμο με τόση ώρα.